Assalamualaikum Sama lagi ya Samron So macam mana Hampa dah buat dah lagi YouTube channel yang man- macam mana aku minta tu Senang je nak buat YouTube channel By default Siapa yang ada Android dan ada Gmail account Dah ada dah YouTube channel dia sendiri Cuma tinggal nak rename apa semua bagai tu lah Tapi so kepada siapa yang nak buat YouTube channel Jangan lupa subscribe dan tekan Ah tak tunjuk lah Subscribe dan tekan tekan loceng tu supaya hampa dapat lagi notice untuk video aku yang akan datang so macam video sebelum ni aku share macam mana nak generate duit dengan YouTube dan ada dua requirement kan pertama aku dah carta dengan seribu subscribe aku subscribe ha subscribe aku balik so kita jaga kita lah tu konsep dah so yang kedua ni yang aku kata crucial adalah nak dapat 4000 jam pertama Okay, untuk 4000 jam pertama ada banyak banyak sangat cara tapi untuk masa yang kita kena PKP ni yang tak boleh keluar rumah ada dua cara yang aku rasa mungkin boleh buat bukan boleh buat tapi benda tu take time lah first aku cakap benda video yang jenis evergreen Okay evergreen ni video yang dia akan ber, dia akan constant long term benda tu akan naik benda tu memang dia slow dia tak akan ramai view tapi dia akan setiap hari akan ada 60 view 60 view 60 view okay, contoh video yang evergreen yang macam mana aku buat yang aku pernah buat satu video tu je yang jadi evergreen yang lain tak jadi sangat adalah video ni apa macam mana nak dapat Facebook ads murah Facebook ads tip murah ha, yang aku buat model 3 ringgit return satu setengah tu kat situ aku banyak cerita aku banyak aku banyak sharing knowledge tentang Facebook Facebook X lah pada semua yang nak belajar tu macam mana aku dapat kan okay. tu Evergreen Evergreen adalah satu video tutorial sebab kat YouTube ni banyak orang cari tutorial ah, macam mana nak buat tu macam mana nak buat ni macam mana nak buat tu so video tutorial memang laku kerah dekat YouTube so tambah-tambah dengan musim sekarang ni memang benda tu laku lah orang kadang nak cari solution so insyaAllah benda tu boleh pijau tapi dia dia constant dia tak mencanak dia naik macam tu macam video tu sekarang Hampa tu boleh tengok view dia sekarang dekat 5000 eh 4000 4500 bulan. Aku tak ada marketing apa, aku biar video tu aku biar static dan aku buat sekali tu dan aku share sekali tu je. Lepas tu yang link dia naik sendiri. So, tu video contoh evergreen. Okey, yang kedua. Okey, kepada yang siapa yang belum subscribe, sila subscribe sekarang aku dan tekan notice bell notis, loceng tu supaya tak terlepas daripada notice lah. Okey, yang kedua adalah video streaming live streaming kalau hampa perasan uh, ada tiga video pertama aku yang latest ni aku ada buat drone live trip live stream ah, terbang drone kan guna stream lab. so sebab apa uh, live live stream sebab video live stream contohnya kalau hang buat stream apa-apa tak kisahlah nak buat tutorial pun boleh nak buat live stream nak buat main game boleh mobile legend kalau kat facebook page aku penuhlah mobile legend hat tu pun boleh lagi macam-macam banyak cara boleh live live stream sebab apa live stream orang view lah bayangkan untuk dapat 4000 jam hampa perlukan 240000 un- minit 240000 unit so bersamaan 4 4000 jam lah kena cari ha, sama lah benda tu tapi tapi live, live stream contohnya main game busu-busu orang main 2 jam 3 jam sejam sejam 2 jam ha. so dah boleh dapat dah banyak dah boleh cover so situ salah antara dua benda tu ya yang aku rasa benda tu boleh pijau untuk masa sekarang ni ya. ada lagi video yang berseni yang macam apa Peter McKinnon apa Mr. Kokom siapa lagi yang orang hebat-hebat Casey Neistat maksudnya YouTuber yang berjaya depa tu memang sebab depa sekarang ada team depa ada studio depa sendiri depa ada kemahiran so tak ada masalah untuk depa tu tapi untuk kita yang baru nak start ni aku rasa dua benda ni mungkin boleh pijau satu video evergreen adalah video tutorial yang macam mana hampa sharing knowledge hampa macam mana nak guna benda ni hampa tahu benda tu orang akan cari punya so hampa sharing cara hampa InsyaAllah benda tu akan naik Tapi benda tu evergreen lah Dia slow tapi naik So macam aku buat 15 minit So Bayangkan kalau orang tengok sampai habis 15 minit Okay lah kan Okay yang kedua Live stream lah So live, live stream macam aku kata Macam-macam boleh buat game Tutorial pun boleh buat dalam live stream So Silap-silap boleh combine Live stream Tutorial So benda tu kalau orang nak tengok live, tengok live Kata buat sejam Siapa buat tidur sejam, membawa urusan Tapi tak kisahlah Buat tidur sejam, lepas tu ambil upload So benda tu evergreen dan dia naik Constantly naik macam tu So insyaAllah itu saja aku dapat share hari ni So, so aku harap dengan aku buat Dengan aku buat game <laughs> apa? Game package ransangan Youtuber beginner ni Aku semua Youtuber-Youtuber kat Malaysia ni Sama-sama kita support dan sesupport sama kita sebab buat masa ni dengan COVID-19 memang semua orang terjejah. Tak kira bangsa, agama apa semua terjejah. So dengan ada apa kempen ni, pakej rangsangan ni aku harap kita boleh bantu sama kita. Cara ni kita boleh naik. Please. Tolong share video ni, like, komen dan subscribe video ni dan aku harap kita boleh pergi kita boleh naik ke next level bersama-sama. Aku pun tak lepas lagi dua requirement itu. Aku nak video ni kita boleh sama-sama lepas requirement. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. Eh by the way, putuskan rantaian COVID-19. Stay at home. Please jangan keluar. Mas tengok beri, berita tadi masih ramai duduk keluar. Pasal apa duduk keluar? Duduklah rumah. Jangan keluar. Hampa nak tambah lagi ke 14 hari? Tambah 14 hari ni pun dah perih dah ni nak tambah lagi. Ui penat weh. Dah dah cukup-cukup. Jangan selfish okay?